plan. הוא סגר את הדלתות שלו. הוא סגר את הדלתות שלו, אנחנו ניכנס. פה מזמן אבל, לפני איזה שנה הוא היה בא, בא לפה כמה פעמים. טלוויזיה כזה בדיוק, של סמסונג. 拉空气。 他那房架不高吗？ 我以为我会哭，但是我没有。Run. 十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八，修对修一下，修修修修一下。呃，做这么多干嘛？有什么用啊？修一下，休休息一下。 <laughs> 你干嘛啊？你干嘛欺负我哥哥？擦一下，擦一下，擦一下。神经病一样，真的，我受不了这种人。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！ 你咋骑的车哟？这你看我啥样子嘛？这啥样管姑娘事哦？哎，你看我们弟弟啥样子？哪个弟弟这啥子样子了嘛？那我要挨打。在这山河并存的城，我与你共存。 <laughs>

一个钻研的原因吗？打招呼了吗？ 质量这么大。 na na na